Indah kapo kita lah ni sakit ni. Masa dia lah biyo. Istilah ke kata doh ke. Kena jaga ke kebersihan ke. Wano bemak nak kaduh. Hei bemak kaduh ke apa? Betah, betah, betah, betah. Semata datang kak. Sama dia ngita siapa dia pula. Sain cakapnya ngita kok jelah luben. Tahu yang kelingok ke dia. Yang nak buat galik ke. Alah, comel. Ha, pakai bedok, pakai bedok. Ha, pakam bedok. Betina ha, sat ni. Eh, memang kita malu ku orang lah dong kita rumah orang kan. Ha. Ah, ha. ha, nyok akak bulu. Geriu abi abi mak mai kak, kak tak sedap ni kita kita tengok aja. Kita pergi kelih pun mai. Sama nak pok gerutuk Mak, eh, saya tak ada kelih lah, Mak. Aku nak tengok yogurt yang ada. Buat gitu bagi dia kata. Aku pun nak segan segang yogurt, Mak. Nyoti apa, Mak? Dia ada gelirai ke? Lepas ni, Mak? Raya papi Mak? Yang jangan duduk tengok sore gitu. Oh, aku tunggu sok ke ni? Tunggu lah. Ya, ya, ya, ya. Ah, salib baju dah saat ni. Ya, ya. Hei, Mak. Bodoh sok, Mak. Akhir ayam biar kamu tengok pula. Tak eh. Beratus ni eh. dah ada gelegar ni. Eh. Dia jawab puh oh, beratus. Aku nak tengok juga. Ada. Aku nak Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ha, sudah kejap. Oh, Fadil. Gebab apa pun ya? Biar. Fadil lah sakit sama. Uh, Fadil. Nyamu, aku nak kaya kau ke pemalu. malu. Gak beriyo, beriyo. Wait, wait, wait, wait, over here. dah, suara ni habis sampai mak. Sudah beriyo sampai mak tu. Apa kita mau jadi penuh nombor ni? Apa je lah ni? Aku tengok, mak dia ada salib baju kanak dia. Oh lah, mak dia salib baju kanak. Malu kau orang lah buat macam tu. Jatik ini kita lah kat Kelantan. jadi jadi Terah nasi putung no adu dale judi Hai, segenap rumah kosong Kosong Dale balu padi Duduk kira hitung Bele-bele minum todi Mai kecil taga dulu sama seria Utung sikit mula marilah tak kabar Denyok kacik tak ada arah no ikhtiar Ai nak berdui ete kubah duri kubah Tage wak yang tage Tage Jangan gaduh lari Tunggu Tiga pokok re Kita ni kaki judi Re caro gege Gege Balik banyak hari Bang jebak muse Pak hari datuk mandi Sama rusin apa ada masalah Kok hari ni bakali sama kalau Saik nganying mula gege lanuk balok Aida waling sama-sama tak sekolah Tengok ralik judi, judi. Bunyi ketuk pitu Allah. Sakit paling mari Tengok je pukul satu Allah sama enok lari Lari Gamuk kata hatu Wak yoh pucat sengoti muka sapa biru ketu hmm. Popak popak pakak berebut lari tu be Reboh terak saik tepuk tiye lari Sekok khawak sapa seluar sama cari Wak yoh lompak reboh guling dalam parit Lari punya lari, Gambar punya gambar Habis kena gari Kena sumak dalam loka Duduk tiga hari, hari. Rasa dah nak tobak Semua kambing piri Kaki tangan kena tambah Mak jom susah, mak ayah anak bini Jual getah kadar gelai nak pergi jami Baik tak sah, hai duk main goni Tak ada pek dah harta habis ini Hari ganti hari, puye ganti puye Nasi kaki judi, nak kaya tak dok kie Baik perok piri, perok itik ayah Biar kerja kodi, asake ore saya ala ala ala kita kata dor ala ala kita kata dor ala ala judi ala judi masuk kuka masuk kuka kita kata dor sebab kau kata dah hikmat Berapa hari dah kita duduk lah ni Kehmat jodi ni masuk okak ni Hik Oh tahulah moyok dia Ambo besok kedai kopi Sini makan dia kena bertahan Ni tak ada kira ini kebe mak belakang ni Hmm, tak ada kira orang lain ke sama. Makmu lah pandai suruh aku berjudi. Ah, tak boleh salah aku sore boyo. Pemak bau saja aku ni siapa? <laughs> dia siapa wajah, mu tak tahu. Ya gini memang. Siapa pun kau kita tahu tu ke? Eh. Kau judi ni bagai saluk undang-undangnya. Aku tak main judi, Zain. <laughs> aku tak main lah judi. Lepas aku main tahu eh. Dia tak piti. Aku tak piti. Dia ambil. Aku tak ambil. Patah kau ambil, ambil, ambil. Dia ambil pula. Judi tu orang ni memang. Sudah kita. Kita tak demikian. Sibu, sibu. Pintu kita habis juga apa? Habis juga apa? Kau lagu mana? Pembang. Mujawab kata, mengurus mudut, lagu lagu. Buat kita ramai-ramai ni kena mikir, kena ngisah raka Benda ni tak boleh tepi kita duduk cuba main Baiklah kita tutup nego, tak ada modal kita jual ikan dengan mutul Dengan basikan buruk tak apa Cara-cara maka kita hak Allah Lagu ni kita berapa hari duduk ni tak ada orang mari jamin belakang sudah kita, sudah kita. Sudah kita tu benar. Mak malam lumu cule. Aku nombor negak tak tahu hidup ke mati sebab aku baru tanya. Lo lah ni pula masih ke Kalau ada rumah tu pula jiru. Ni tak lah. lagu mana tu bakar kita kapur. Amor ah, buka lain pun tak belah ya. Ayah mu tak boleh cara lah moga moga duk seorang bini tak ada lah orang kata kan biar tak apa lah moga moga ada dah pagi dah kita duduk sini tak ada bunyi kena jamin ke lah biar mu tak ada wari kau sayang wari ada cuma tak ada sini duduk di mana bunyi kata dia tu tak tubik lagi tak tubik lagi wari masuk ke juga lah bukan masuk ke dia tak beranak lagi sayang Oh, that way tak suruh geger dari ni we Puk dari mu ni kena ni tahu dari ni we Ni tahu dari ni we Ke lama kawai berdengar hok ni ni ni ni ni ni Ni mengerti ke ni ni ni ni Alah saing besar ni betul saing